жарыктын басымы кубулушун жарыктын толкун теориясы аркылуу түшүндүрөлү жарык электромагниттик толкун экенин эске алалы Кристалга түшүп жаткан жарыкты карайлы биз кристал торчосун көрүп турабыз торчонун түйүндөр ортосунда электрондор кыймылда экенин көрүп турабыз дененин үстү бөлүгүн карайлы жарык үстүнө түшүүдө сүрөттү токтотолу толкундун көз ирмемдеги сүрөтүн карайлы электр талаасын е чыңалышынын вектору өйдө багытталган электр талаасы электронду е векторуна карама каршы кыймылга алып келүүдө толкундун магнит талаасы аркылуу кыймылдуу электронго лоренц күчү таасир этүүдө кадрды токтотобуз сол кол эрежесин колдонобуз колдун төрт манжасын электрондун ылдамдыгына карама каршы жайгаштырабыз анда бармак лоренц күчүнүн багытын көргөзөт демек ал оңго багытталды электрондор өтө көп электрондорго таасир этүүдө лоренцтин суммардык күчү жарыктын басым күчүн аныктайт